ebethunana yenza umdla into ensive ngozezemihla ithethe le nto ayenzayo utatakhe ngolu suku alithanda yengomgqibelo khalimele umisa athathe isitulo sikhe sihlale phantsi sincokole banzi ngale nto uzezemihla asixelele yona utatakhe ayenzayo ngomgqibelo uthi uzezemihla utatakhe ngomgqibelo xa inemali bayaphuma bahambe bayogrusala besithe kanene xa siyogrusala mose awuve sikuye eshophu yogrusala nje uba nephepha ubhale into ozawuzithenga sithe kanene yintoni igama lela phepha lezinto ozawuzithenga entle shopping list very good shopping list Kwi-shopping list ziintoni ke ngoku esizibhalayo phana esizawuzithenga ishop ngubani onosixelela ewe lisa lisa sobhala amagama ezinto esizawazithenga eshop unyanisile sibhala amagama ngoba kaloku ufuneka uyazi le nto uzawufike uyithenge eshop awubhali manani ubhala ntoni amagama yintoni le onofika uyithenge eshop okanye kokwenu kudla ngothengwa ntoni xa niyogrosan nto le ithanda uthengwa kokwenu asigcobisi ekhaya kuthanda uthengwa ibheka uthi kokwabo kuthanda uthengwa ibheka masibhaleni ibheka kulaa listi yethu sawuthenga ibheka irayisi irayisi kulo mpendulo kuthengwa irayisi um ovayo kuthengwa icoke idrink icoke usakhe ten kg ten kg yantoni mntanam Idrais ne fish oil ne ne ne ne flour kunye ne soki. Yu yu yu yu grocery nyan mamelan uthe kuthengwa ntoni i 10 kg ye flour i 10 kg yantoni ye rice nantoni enye khawuzibize mntanam uzibize saninzi ezinto mani phinda uzibize siyenzile seyibona i-shopping list i-shopping list ke zezi zinto uzawuzithenga eshop akufunekanga ufike eshop uthathe izinto ekungamelanga ubuya uyasifuna uzithenga uthathe izinto zingekhoyo endlini mosne sithenge izinto zingekhoyo endlini uzibeke endlini naza i-shopping list yethu sayibona i-shopping list so kubalulekile ke into yoba xa kuyokwenza igrosalo wenze ntoni i-shopping list Masijongeni ke ngoku lowa umfanekiso kamandi lowa umfanekiso ngowenye incwadi. Ungathini xa uthiya la mfanekiso? Cinga. Hayi cinga, suvese uphakamisa, cinga. Jonga, jonga apha kum. Cinga. Ungathini ujonge lo mfanekiso? Jonge lo mfanekiso ke ngoku. Ungathini? Thando? Ungathini xa unowuthiya lo mfanekiso? He? Ukha, ukhaba ibhola utsho uthani? Uthi ukhaba ibhola. Uthi ukhaba ibhola etivini. Andivini? Uyamva uthanda uthini? Uthini? Uthini uthanda? Okay. Uthi uthanda ukhaba ibhola etivini. Ne? okay uthi abantwana badlala isoka etivini very good ngopho nomnye umntu singaphinda sithuthe sithuthe abantu bayacinga ne abantu babukele itivi babukele itivi okay rukuthi ndidlala ibhola ethivini kugqiba kwam ndikole okay ha-a luthani khani ndibuze wena ndibuze urukuthi okay okokuqala uthe abantu badlala abantu badlala isoka e-TV ne omnye wathi abantu babukele i-TV ne eke and then ke xa sinoyigqiba ke ngoku masigqibezeleni ukugqibela masidibaniseni sonke ke ngoku masithini sithini abantu babukele i-TV ne abantu babukele itivi ba kodwa itivi yintoni ngesixhosa itv ntoni ngesixhosa ngumabonakude kubani sithini sithi xa sibiza ngubani ngumabona kude bona kude kafuneka ukumisa phinda ayibhale kakuhle ne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 asange ixabana nasendlini baxatyaniswa yintoni endlini ukhona inoba ukhona kuba uthuma umvu ndazijonga hamba ngotyeza zityelo zabe baxatyaniswa yiloo nto okay yima ukhona umuntu bebiza uthe babenomsindo babe betheni besiva okay khama siyibhale ke le nto besisivakalisi masiyibhale besisivakalisi sizawuthini ndifuna umntu azayithetha sibo uzawuthi babetheni kaloku ndifuna wonke umntu acinga bantu naye loo bali libali lethu sonke elina xa sibhala sathi kubhalwe libanga lesithathu wonke umntu makacingi wonke umntu makacingi oyintanda uthini babenomsindo benewari becinga uba yintoni le ithatha izityalo zabo babe nomsindo betheni iwar yintoni ngesixhosa yi-english iwar ngesixhosa kuthiwa umntu xa inewar utheni babe uthini ke masithi babe nomsindo e-e babe nomsindo kwaye belusizi betheni ke qala ukuthiwa bebeyile nto ibangela uba bebelusizi yintoni babenga okay uthini wena babengayazi yintoni le tyizityalo bengayazi le nto itya izityalo zabo itya izityalo zabo kwathini ke ngoku wamthatha wamsa phi ekhaya kwathini very good wamthatha waya benditheni kaloku wamthatha o oh, wathatha wa mm, thatha wathini ke wamsa okay masilifunde libali lethu ke sive uba yathini yathungelana na yho hayi sana niyabhala ningababhali ndincamile masiyeke umvundla Umvundla ohluphayo kude kudala kwifama yakwaDiki kwakuhlala usapho olwaluthanda ukutyala. Babe nemifuno emininzi emasimini efana neetumata, amakhaphetshu, iminqathe, iitapile, amathanga, namatswele babehlutshwa ngumvundla owayesitya izityalo zabo. Babe nomsindo kwaye belusizi bengayazi ukuba benze ntoni ukuze bamfumane. Utamkhulu wacinga icebo lokubambisa lo mvundla wabeka igqarha elinomnqatha weplastiki ukuze bambambise. Njengesiqhelo umvundla wayokutya waze wa waza wathini hey funeka sibhale ntoni apha waza wa wabaleka besizobhala ntoni apha wabambeka ndim lo wenze imisteyiki waza wabambeka egqaxeni utamkhulu wathuma unyana ukuba aye kukroba igqaxa wabona umvundla ebambekile wamthatha wamsa endlini kwasotshorwa ngaye Bavuya kakhulu kuba bengazokuphinda batyelwe izityalo zabo. Ndibhalwe sithi ngo-grade three, yhu ababhali, ndifuna uyibhala loo nto, ababhali. Ngobani? Grade threes. Okay. Jonga ke, ndifuna mna ufumane umati. ofuna ukubhala naye ngoba ngoku nizazibhalela elenu intoni elenu ibani siqale sisebenzise laa ndlela besisebenzisele yokuxoxa ne ukugqiba kwethu sibhale kwisakhelo sebali size isizenzele elethu intoni ndiyabona ke ngubani uzukukhethela abasebenza nabani wena acinga ngubani othandayo usebenza naye enizawugqiba umsebenzi wenu ne uyabona ke mkhethe uyazi uba ngoku mkhethe apha emethini ngoku mkhethe ngoba nizawuhamba niyohlala kunye edeskeni mkhethe bufuna bani asange uba ufuni mntu ukuze azibhalela wedwa mntazi uhambe uyohlala naye edeskeni sizawusebenza ngamabini ke ngoku siza ngezideskeni jonga sizawusebenza ngamabini ndicela nijonge ke apha kule umfanekiso jonga lo mfanekiso o oh, aningxoli kodwa luthando luthando jonga umfanekiso ndizawusebenza nomntu ohlele ecangu kwakhe ndifuna nithiye lona umfanekiso ne ndizaninika phepha ngamine ndifuna nithiye lona umfanekiso ne niyajonga uba kukho ntoni apha funeke nicinge qala nijonge nicinge into yoba singawuthiya siwuthini lo mfanekiso xa siwunika isihloko esincinci ne ne okay sizawuphakama sihambe siyezideskeni phakamani wonke umntu ke uhleli nomathi wakhe ne olrayithi jonga ke into endiza kunika yona ndiza kunika esi sakhelo esi sakhelo siyafana nesa sakhelo besisenza kuqala uyaqonda ngalaa mini sasiqala sibhale izihloko neendawo nabalinganiswa uyakhumbona liyafana ke ngokuqhali kweli phepha lincinci ngoku wena nomhlobo wakho nizawuxoxa nizame ke ngokwenza elenu intoni ibali ndicela uhambise ke mntasi yehlisa yehlisa انصاك hambisela abantu selokugqithela naba basezantsi nantsoke umntu ufumane kaloku igruphu enye ifu abantu ababini basebenzisa iphepha elinye ababini basebenzisa iphepha elinye awuzubhala ncwadini ke ne uzawubhala kweli phepha ewe simamkela kaloku uyabona le nto inje iyafana nento besithethe ngayo uyakwazi ke uthi ningakhange niqalise kwa ucinga into kuze balini nivele niqale ngesihloko thina sivele saqale ngesihloko so cingani nixoxe uba nifuna ubhala ngantoni endawoni mamela ke yabona ayixabanisi le nto ayilwisi ne uba nizilwa ngokubhala nizawukhetha ngomphi uzawubhala eniphi indawo ngomphi uzawubhala emphi indawo yaqonda okay ndaniqalise ke nixoxa ndisenixoxele nina ndizawuqala ndawo naqala ngeyiphi indawo kalo naqala nibhale isihloko umntu uyakwazi ubhala isihloko sebala engayazi ubala kweni uzawuthila ngantoni ebaleni lakhe uyakwazi Ah, thina ngoba sasiqala ubhala savele saqala sabhala ngesihloko saqala ngantoni thina ngengxaki saqala ngengxaki so cingani qala nifuna ubhala ngengxaki ethini nina isiqalo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 ngelaa khulu savani xa uqala isivakalisi sakho uzawuqala ngohlobo uthi ukuba ndinokuphiwa ikhulu ndinga ubhale kuqhubekeke bantwana bam savani Very good mntanam. Jonga mntanam uzoqala ukhuphelele apha bheke ngohlobo utishara sabona? Bhala yona ke mntanam. Xa sowugqibile ubhala bhala apha kwalo mntanam. Jonga usowubhalile.